жалғыздық бұл өмірдегі ең қорқынышты жағдай жастықтың буымен кейде жалғыз болған қандай күшті деп те жатамыз бірақ жалғыздықтың жай-күйін жасымыз келе түсінетініміз қандай қиын кәусар бақуатты отбасының қызы еді алдында ағасы бар одан кейінгі бауырлары өзінен кейін екі сіңлісі мен екі інісі бар әке шешесі өте жуас жандар қора толған төрт түліктері де бар кәусар мектепті жақсы оқып оқуда да дайындалып жүрді сыныптағы жарқынбек екеуінің махаббаттары шексіз сезімге ұласқан болатын екі ғашықтың алаулаған сезіміне бәрі қызғанышпен қызға қарайтын еді кәусар қара торының сұлуы жарқынбекте жігіттің сұлтаны дерсіз талай қыздың арманы болған екі ғашық үнемі хат арқылы сезімдерін білдіріп көрген сайын бір бірімен көздері арқылы сағынышын басатын бір қалаға оқимыз деп те армандаған ғашықтардың тілегі орындала қоймады қыс айы болатын сол бір күні аяз қаһарын шашқандай күн өте ызғарлы суық болды кәусардың әкесі мал іздеуге шыққанда боранға қалып қойып әбден адасты боранда екі-үш күнсіз басылмай байғұс әкенің ажалы бораннан болды бұл қайғылы жағдай бәрін есеңгіретіп жіберді тағдырдың сынағы ма көктем келе кәусар анасынан айырылып қалды қанша жерден қайғырғанымен әке шеше қайтып келмейтін еді ол кезде бауырлары әлі де кішкентай өзінен кейін сіңілдерді енді ғана балиғат жасына жетіп қалған ағасы болса өте жуас аузынан бір сөз түспейтін сұрақ қойсаң әзер жауап қататын жан бір күні барлық тірлікті мойнына алған кәусар бауырлары үшін оқуды келесі жылға қалдыруға амалсыз көндікті десе де арманының бір сәт көкке ұшқаны ішін өртеп барады туыс жеңгелері өздері бәрін ұйымдастырып ағасына бір қызды келісіп алып қашқан болатын ағасы болса сол бір ынжықтығының кесірінен ол қыздың маңына жуымай бөлек жатып ақыры бес алты ай шыдаған жас келін үйден кетіп тынды кәусар үшін тағы да қиын жағдай еді енді ғана жауапкершіліктен құтылып оқуға барамын деп дайындалғанда тағы да бауырларына бас-көз болатыны жанына уақыт зырлап арада төрт жылда өте шықты сіңлілері бой жетіп мектеп бітіре сала бірі тіпті бітірмей үйленіп кетті қанша жерден ашуланып алып келемінге салынған кәусарды жеңгелері әрең басты бойдақ ағасы екі інісімен қалған кәусардың іші алай өзінен кіші сіңлілерінің оқуға түспей үй болып кеткені ойына келген сайын жылап ашуын екі інісінен алуды шығарды бойдақ ағасының да есігін қағып талай сөз айтты бірақ жүрегі оларға жібімеген кәусар ғашығы жарқынбекті күтумен болды жарқынбек демалысқа келгенде ара-тұра кездесіп сағыныштарын басып тұратын оқу бітірген ғашығын әшкерге шақыртып тағы да күндері сағынышпен өтіп жатты шағын ауыл болғасын кейбір өсекші әйелдердің тілдері қышып күнәсіз қаусарды өсектеуге шықты бар айыбы кеш батса бойдақ ағасына келген жігіттер осы үйдің алдынан шықпайтын соны көрген бір-екі өсекшілер осы үйдің алдынан қырғын еркек жүреді әй дейтін әже болмағасын осы үйдің кіші қыздары да ерте байға тиіп ана кәусарың да сау сиырдың тезегі емес әйтпесе тимей ме байға екіншісіне қарайтын жан табылар деген сияқты әңгімелер жиі айтылатын болған кәусар үшін бұл әңгімелер өте ауыр тиді сол үшін де көрші әйелдерімен қырылып ұрысқаққа айналды өзінің жарқынбектің анасының құлағына кәусар көкпет бұзылған қыз деп жеткен еді көптен күткен қашығы әскерден келіп кәусардың жүзіне күлкі үйірілді екеуінің ендігі жоспары үйлену кәусар келін болса да екі інісін қолына алып жарқынбекке балдыздан өз інісіндей көретінін айтып үйленуге келісті алайда қуанышты жаңалығын анасы айтқанда жарқынбектің әке шешесі айқайға басып сен бала кімді алғалы отырсың ол қыз ауылдағы қара бет күнде үйіне неше түрлі еркектер кіріп шығып жатады сен жоқта тіпті жүкті болып алдыртып та тастады жалған айта салды анасы анасының осы бір жалған сөздеріне жарқынбек шынымен сеніп қалды кеше ғана үйленеміз деген қаштың сөздері құлағына жаңғырып естілген сайын кәусардың жанары құрғамай мына өмірге қатты өкпелі айналасындағы адамдардың бәрін жек көре бастады тіпті ешкімге сенім арта алмайтын жан дүниесі қараңғылана бастады кеше ғана қуанышқа толы жүрегі әп-сәтте тасқа айналғандай жүзіне ызалы ашу мәңгіге орнады оның себебі әрине жарқынбек келіп өзінің қара бет екенін айтып бетіне басқан сәттен бастап бұл өмір төңкерілгендей болды енді ешкімге де сенбей бауырларына қарап осы үйдің үлкені екенін сезініп әрі қарай өмірін сүрді өміріне ешкімді де араласқысы келмеген кәусар тіпті үйіне келген туыстарына да қатулы қабақпен қарап бірте-бірте бұл үйге ешкім жоламайтын да болды бұрынғы кәусар өте қатал іші қызғанышқа толы тас жүрекке айналды жарқынбектің үйленгенін естігенде кәусар үшін қиын күн неше күн артатпай бұл өмір қараңғы түнек сияқты сезілген қызғаныштан іші алай тіпті сырын бөлісетін ешкімі де жоқ сол сәттері үйленіп кеткен сіңілдері ойласып алғандай қонаққа келген еді кәусар қуанудың орнына бар ашу-ызасын екі сіңілінен алып үйден қуып шықты өзінің осындай бақытсыз болғанына бауырлары кінәлі сияқты болып көрінеді одан кейін олар да мүлде хабарсыз болып араласпай қалды күйеу балдарының көзінше сүйектен өтетін сөздерді айтып өзінің бақытсыздығына кінәлі санаған әпкесіне олар да қатты ренжіген үнемі қабағы ашылмайтын кәусар екі інісін де ашумен сабап ынжық қылып өсіріп келеді әсіресе кенже інісі әпкесінен қатты қорқады әпкесі айқайлағаннан бастап денесі дірілдеп тығылатын жер іздейтін одан үлкендеу інісі қанша таяқ жесе де өжеттеу әрі пысық арада қаншама жылдар өтіп екі інісі де ер жетіп жігіт болды кәусар сол бойы жан дүниесі өзгермесе де баяғыдай сұлулығы мен мүсіннен бірде-бір жұрнағы қалмаған қит етсе бақырып айқайға салатын кәусардың бетіне әжім де түсіп шашына ақ түсіп үлгірді әлі де қолын сұраушылар келсе бетін қайтарды сондай кезде өзін сұлу санайтын кәусар өз бақытын табудың орнына жүрегіндегі ызалы ашу мен сенімсіздігі жаңа өмір бастауға кедергі болды уақыт өтіп мектеп бітірген інісі өжеттілігімен үйге өзінің құрдасы айгүлді келін қылып әкелгенде әпкесі кәусардың жүрегі ашудан жарыла сыздады інісімен жаңа ғана аяқ басқан келініне оңбағандар бесіктен белің шықпай жатып үй боламыз дегендерің не мына қызды қайдан әкелсең сонда бар. саған келін әкел деген біреу бар ма айқайлаған әпкесін інісі жек көріп кетті әпке не деп тұрсыз мен өз сүйгенімді алып келдім қабылдамасаң қабылдама бұл шаңырақ менің орным сіз кетіңіз бұл үйден мына сөзге қаны қайнаған қаусар қолына оқтау алып інісін сабай жөнелді екі бауыр ит пен мысықтай төбелесіп жатыр айгүл болса жылап не істерін білмей қалды айқай-шудан жиналған көршілер әзер айырып жас келінді басқа туыстарының үйіне апарып жайлады қызғаныш па әлде інісінің үй болғаны жанына батты ма әйтеуір кәусар тойға мүлде бармады үйдің есігін іліп алып отырды туыстары той тойлап жатса бұл қараңғы бөлмеде жападан жалғыз арада қаншама жылдар өтті інісі сол кеткеннен әйелімен бөлек тұрып үй болып бала-шағалы болды кенже інісі сол бір ынжықтығының кесірінен әлі де сұр бойдақ байғұс інісі айдалада мал бағумен күнін өткізіп жатыр әпкесінің айтқанынан шықпайды ағасы да сол күйі үйленбей ішкілікке салынып кеткен қараңғы салқын жападан жалғыз қалған кәусар сол бір жүрегі әлі де жібімеген қазіргі таңда елуде бұрынғыдай қуаты да қалмаған кезіндегі істеріне өкінсе де бауырларынан кешірім сұрауға батылы жетпейді кейде осы бақытсыздығына бауырлары кінәлі сияқты болып көрінетіні тағы бар кейіпкердің айтпағы жастар мен сияқты өзімшіл іші тар болмаса екен кезінде келген бақты сыртқа теппей басқа жанның етегін ұстағанда бәлкім бақытты болар едім енді бәрі де кеш қазір менің ешкімге де қадірім жоқ жалғызбасты жан соңғы